Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Osibyo cha. Ni mulungi. Hmm. Eh. E e hmm. Mm. Eh. Ebitabo bikutwala bicha. Ebitabo birungi, buli timu kirungi. Mm. mm. Esomero kisasiriri litya. Ah, uh, Sas College School somero dunje la nebaza nyo Haji Latif Sebagalo kumpa basari ku Sas College somero dunji basomesa bulungi buli timu kirungi mm. mm. sofa embeera eri etya totya atubulira amazima bakwisa batya wano bakutritinga batya basomesa mm. bayizi bano ya embeera nnungi wano eno bukyanajja nyumirwa abasomesa tebampisa abantu balowooza bampisa nga sereebu tebankuba naye nga abasomesa bampisa nga abaana abalala ya ate baana banno e, ne baana bannange bampisanga era nnyina n'emikwano mingi secondary life eri etya secondary life Ah, nungi simbi jasira kubaamu mu bajeti naye nga simbi subject kyekwanguyira uh, ah, subject enyanguyira kati engeri gye twakatandika uh, ah, enyanguyira zonna kati ngezaako okulaba nti zinyanguyira kubanga weŋŋamba nti emu naye osobotubulira gyosinga okuwaosinga okukalechemistry mm. ate eriwo esinga obuzibu obuzibu physics <laughs> physics mm. bwobitunulira nga chemistry onaamusobola eh, chemistry eh, nja musobola kubanga nga bwendaba kati si muzibu nze mbitegeera math ne english biri bitya math ne engli tebirina buzibu hmm. environment eno oli oti ogenda okopinga apu nayo oba olabamu ebizibu byolaba n'ogamba nti ng'omuyizi kino ne kino kikyakubaba ah, sofa sinalabawo kibi kyonna wano walungi subjects emusoma nyingi mu primary basoma subjects ntono eh, basoma subjects nga wetwali mu primary twali tusoma nnya hmm. ne kati zonna wezigatta awamu ziri abiri hmm. omuntu aga gusobola okusoma subjects ezo eh, newe guba tegusobola nina okukyeyingizaamu kati ndi mu secondary primary nagivuddemu Eh, era nfuba nnyo okulaba nga ticha buli kimu kyasomesa ntitegeera mm. osiiba ah, eh. <laughs> osiiba mm. mm-hmm. tubulira ramadhani e, ekusanze etya oli otya ekwisiza etya for starters ah, ramadhani simbi era leero nasiibye ngenda sibukuka ku saawa emu simbi mm. ate buliwo osiiba allah abakuwa empeera yes osaala ensaala buli saawa bwe ziwera nsaala ngenda ku muzikiti n'ensaala tukitwali nti wasiraamu kakati oludde eh, nali nze ndi musiraamu kanga maama wange musiraamu kati tudde ku bibyo twalabe ka tiktok challenge akatambudde ne tulaba omukyalo omu abantu babuulire kuba nze nabirabye naye abantu babuulire ah, ako kemwalabe ku tiktok ah, ako kayimba ka shensi mhm. ah, mukazi rapa abeera jamaica e, eh, nakalaba akakantu ne kanyumira nnyo so nange ne ŋŋamba ah, lwaki ah, sikakola then we nakakola ah, abantu ne bakaagala nebagamba mwana gwe eh, ngaoyimba bulungi binyumidde ah, then twali tuli awo tugenda olaba nga ne shensi abantu bamutaginga tugenda olaba ne shensi ngakomentinzeeko ngakomentinzeeki ekyakusanyusa era wamuddamu ki excitement yali etya Ah, yaga kye yakomentinga yateeka emojis nagamba keep it up so banaye nze nali banaye nali sikisuubira nakisuubira ah, nagamba ono yeye nigamba tata olimba nanagamba kituufu mm. ah, ne nkizuulanga yeye naye saasooka nakikkiriza mm. mm. nalabye olina obugambo bwaweekerezaako bugambo ki obwo kikyoyagala nalabye omusaba mu aduwetinga kati challenge ko ya nsaba shensi nabadde musaba duwetinge akakantu ke nabadde nkoze na hmm. ya kantu kyako abantu kabanyonyole <laughs> kayimba ke kayimba ke katuwe mukoka o ka freestyle awo Yo, tell them a ya, Shen, Y-E-N-G again different na depend pan man a send me a ya, yang best at the best Scream de la crew me tinog no na him Criminal wanted by gunmen Real champion as you bantan Them one see me fio pata anagastam Become ya hund boss na idani phantom Ha, hot girl sauce full of fever, Now mix me no chesa Me a Jamaica na pang me na I'm Me piepa me here for no eight We piepa, bring shot to ya like la waiter Okay, so mwagala nyo Eh, mwagala nyo kubang. kubanga njagala nnyo engeri gya pefominga kuyeyambula oh, ah, ah. mm. nze njagala nnyo engeri gya pefominga ku stage nze sigambye kwambala mm, ambye engeri gya pefominga mm. love the way she performs ah, nengeri gyayimba like that accent njagala kiki kyoyinza omugamba ngaakulaba mu lulimi lwategeera kuba kati olwo lwobadde ogera talutegeera bako tategeera luganda mukwano alitegeera eh kale musabe mu luganda kyoyagala munnaogambye ah, abitegeera ah, mwebaza nnyo nnyo nnyo era atimanye mwagala nnyo nnyo ah, oyogera oluzungu lwategeera shensi muganda gwoyogerako shensi i love you so much uh, its me pedistadi superstar from uganda uh, i like the way you perform Uh, I like the I, the <laughs> not dancing okay, or gala. Mm. The way she performs on stage. So what do you ask her to do for you? What uh, do you want her uh, to do for you? What I want Shensi to do for me? Uh, Shensi, please, if you're seeing me on Spark TV, uh, please you do you duet uh, on the video which I did of your song. Mm. Yeah. I came back to TikTok challenge. Ah, kusika yimba, it's just a freestyle. Eh, ka freestyle. Mm. Tu yagala uka collab naye. Eh? eh, collab? Njagala. Okay. Era wemba mfunya omukisa. Tukakola. Okay. Mm. Eri bana banonga tuli musawum na dala abasilamu, ne baselebu bana abasilamu. Um, atumaliriza kyenyinza obagamba bafaani bange mwena mwena abasiraamu baagala nnyo nebaserebu bannange mwena mwena musiibe kubanga we musiiba allaabawo empeera musiibe ennyo nnyo nnyo ate temwerabira nakusaala buli kanaku amiina mwagaliza ekisiibo ekirungi eh, bafaani bange mwenna mwenna ne baserebu bannaye mbagaliza ramadhani ennungi mwenna mwenna mwenna nsaba musiibe musiibe amiina tweyanza bebigaalo